mighty push! Божественная кара. Синда Тенсей. Jetzt soll die Welt erfahren, welche Macht wir haben. Jutsu der Druckwelle. È il momento. Il mondo conoscerà il dolore. Shinra Tensei! si blessé. Je pète ma bière, ma